Baltarusijos vidurys, be kraštė gūdi gyre, hujena, blėt. Ir eina geležinkelis, ir metkirtys senas, blėt. Skaldo malkas, ruošiasi žiemai. Ir girdi iš toli traukinys atvažiuoja. Tuk, tuk, tuk, tuk. Ir čia pat jau važiuoja pro jį, blėt, žiūrit, blėt, to kirviu į tą traukinį. Šiu, šiu, šiu, čia tik lekia. Ir tokia moteriška grakšti ranka, taip langas atsidaro, iškiša, taip paketą always išmeta. Tas blėt ant sparnelių. Šiu, Atskrido, ble, tą metkirčio ant pečio, plekšt, kurva. Pizdatas, ble, paima kirvį, pasideda, ble. Paketą nusipurtė, ble, atsisėdo ant kelmo, nakui. Papirosą susisuko, ble, prisidegė. Uf, įtraukė, ble, taip į horizontą žiūri, ble. Dieve, dieve, ble, sako, šitiek metų praėjo. O sužeistuosius dar vis veža ir veža.